今天吃哈根达斯吃的肚子疼，好好再给我揉肚子。没 <laughs> 事啊，抱抱。还疼吗？好的。你再揉一揉，把腿挽起来，不要放下去。嗯，你露底了。 遮一下，嗯。以后，嗯，不能吃太冰的东西。嗯，吃之前，今天晚上吃的太撑了，吃了好多水饺，还吃海鲜，喝啤酒，还吃冰激凌，还是鲜啤呢。你肚子疼？我。 本来有点然后洗了热水澡就不疼了。我我觉得你也应该洗个热水澡。我刚洗了，洗个烫水澡。嗯，烫。待会给你揉揉吧。嗯嗯，没事啊，给你揉揉。嗯。